ini sudah request ya. <laughs> Allah صل وسلم وبارك خير البريه كنز العطية هو أحمد ومحمد متوكل خير الأ به وسلموا صلى